welcome to cook with Vani ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಕ್ರೀಮ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗೋ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೊದಲು ಇದು ಹಾಲಿನ ಕೆನೆ ಮಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಂದೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತುಪ್ಪ ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಉಪ್ಪು ಬ್ರೆಡ್ ಚಿಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೇಜು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತುರಿ ಇದು ಒಣಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತರಿ ತರಿಯಾಗಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದು ಈಗ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿಗಳು ಹಾಕೋಬೇಕು ಈರುಳ್ಳಿ ಬೀನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರಕಾರಿ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಕಾರ್ನು ಎಲ್ಲದು ಖಾರ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇರೋದು ತರಿ ತರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಮತ್ತು ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಅದು ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಬೈಂಡಿಂಗಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಕೆನೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ಎಷ್ಟು ಹಿಡಿತದ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಕೆನೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಐದು ನಿಮಿಷ ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು ಕಲಸಿ ಐದು ನಿಮಿಷ ರವೆ ನೆನೆ ಹಾಕಿಬಿಡಬೇಕು ಫುಲ್ ನೆನೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಜಿಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಐದು ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಈಗ ನೆನೆದಿದೆ ಇದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು ರವೆ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಬ್ರೆಡ್ ಮೇಲೆ ಸಾವ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಸವಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ನಾನು ಬ್ರೆಡ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸವಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತರಕಾರಿನ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಡ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ತವ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಬೇಕು ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಸಣ್ಣ ಉರಿನಾಗ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಬೆಂದಿದೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಈ ಕಲರ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ